Le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, est l'objet le plus complexe jamais conçu par l'homme. Dans un cylindre d'une centaine de mètres de long et d'une dizaine de mètres de diamètre, nous concentrons à la fois une centrale nucléaire, un système d'armes puissant et précis, ainsi que toutes les installations pour qu'un équipage puisse vivre en autonomie au fond des mers pendant plusieurs semaines. Fort de 400 ans d'expérience dans la construction navale, le savoir-faire de Naval Group réside dans la maîtrise de cette complexité. Cela va de la conception au démantèlement, en passant par la fabrication ainsi que la maintenance en conditions opérationnelles. Cela concerne à la fois les sous-marins et les navires de surface que nous fabriquons. Directeur du programme Smart Industry du Naval Group, j'ai pour mission de trouver des solutions numériques qui doivent permettre de renforcer la maîtrise de cette complexité. Cela passe par une plus grande fiabilité de nos produits, une meilleure performance, tout en recherchant une plus grande efficience de notre outil de production. Les outils de simulation numérique font partie de cet arsenal que nous développons et mettons en œuvre dans cette perspective. Cela doit nous permettre d'optimiser la performance des produits grâce à la maquette numérique, les délais et la qualité de la production grâce aux jumeaux numériques du site de construction et la fiabilité des produits grâce aux jumeaux numériques du navire en exploitation, notamment à des fins de maintenance prédictive. De nouveaux métiers sont en train d'émerger autour du jumeau numérique chez Naval Group, ce qui nécessite la montée en puissance de nouvelles compétences autour du jumeau numérique, à la fois sur les modèles physiques et sur la gestion des données.